Сайн байцгаана уу? Сайн. За сууцгаа. За хүүхдүүд Тэр самбар дээр ямар зураг бидэнд ажиглагдаж байна? Дэлхийн газрын зураг байх нь. За Монгол орон байна уу? Байна. Байна тий. За тэгвэл багш нь эндээс нэг зүйлийг ажиглаж харъя. За энэ юу гэж байна? Гурван гойс нь ч бөө гэж байна. За энийг тайлбарлах хүн байх учраас тайлбарлаа. За энэ тэнэг. Бурхан гэдэг нь ер нь байсан болол бүр тийм хүнээс юм гоохоо маш тийм том тийм өөрт нь бүх юм нь байж идэг тийм юмны хамгийн дээд тийм том юу гэсэн. За тийм хүн шороноос нь гоохоо тийм хүнээс хүртэл харуулах хэрэгтэй. За. Хэр бурхныг байхгүй гэж зүйл оргүй зүйлээс харамдаж байна. Байгаа гэж үзвэл ортой зүйл. Аа зөв. Боломжгүй зүйлээс харамдаж байна гэсэн ийм ойлголтыг бид нэр гаргалаа тий. Оргүй боломжгүй зүйлээс энэ галдан буших таан бол гадар шороогоо харамлсан байна. За. Богд хаан Цэрэнчмэд хандарч хайсан. За өвөр Монгол хайсангийн хувьд өвөр Монголын хүн байгаа. Энэ нь ямар утгыг илэрхийлж байна? За хулан. За өвөр монголчууд Монголтай нэгдэх гэсэн хүсэлтэй байсан гэдгийг илтгэж харуулж байна. За эндээс хэдүүлээ нэг гэрчлэг хараах. Монгол орн байна уу? Хаан багтаж байгаа бол өө зү. За хятад буюу Манчин гүрний харьяанд байна. За энд харагдаж байна. Мэдээж одоо энэ гөр ингэж хэсэглээд. А энэ хойтлын хэсэг хаана марч. За Орос яар бүрээдүүдийн нутаг шүү дээ. Тийм ээ. Гэтэ зэрэг аа за Монгол гараад ирсэн. Монгол ингээд тусгаар Монгол тусгаар багтнала. Ба монголчууд ингэ тусгаар тогтноход шалтгаан нь юу байсан юм бол? За тэмч юм. Монголчуудын тусгаар тогтнох шалтгаан нь шинэ засгийн бодлого байсан. Тэгээд шинэ засгийн бодлого нь болохоор монголчуудыг эцний ард хөдөлгөх хэвцтэй бүрнийг бүхэн уулзаж Монголын усаг арилгах гэсэн санааг агуулж байна. Хэрв энэ бодлого хэрэгцсэн чи өнөөдөр байх уу? Байхгүй байна, тийм ээ. За өөр нэмж хэлэх юм байна уу? миний дөрөв хүлээжсэн гарсан юу болтаа тэгээд чи юм хандаж. За ийм хүмүүс хийсэн байдаг тий. За тэгвэл хэлвэл цаашаа. За мэдээч энэ юу ямар утгыг агуулж байна? Орос руу явсан утгыг агуулж байна тийм ээ. Зорилго нь юу? Оо тусламж явах. Зөв. Тайм байна. Ба үндэсний хэрэгжлийн хувьсгалын гол зорилго бол шинэ засгийн бодлого. Бид нэр сая ярьчихлаа. Үндсэндээ. Түр зорилго нь юу вэ? Даваа жаргалаа. Зорилго нь Монгол улс зарчлал. За тусгаар тогтнох. За хүчрхэгжүүлэх. Монгол улс зарчлал тогтноолтой хүчрхэгжүүлэх үнд цогсоогоо аврах. Үнд цогсоогоо хамгаалах. Оо яг зөв их чөлөөтэй байх. За сайн байна. Маш сайн. За энийг хангасны үндсэн дээр энэ үндэсний эрхчлэн нөхцөлийн зорилго хангагдаж байна. Үр дүн нь юу юм бол? За. Үр дүн нь бид. Оо бид. За сайн байна. Маш сайн. Гэхдээ яг тухайн үечилж хариулъя. Монгол хэлээр юм би би би таахын юм. За тусгаар болсон. Монголчууд таслан зогсоосон. За ийм үр дүнтэй байна. За энэ нэг зүйл үлдээч. Ар Монгол манжаас татарсан гэдгийг хэлсэн. Үнд цогсаага авран хамгаалсан байдаг. Тухайн үеийн Монголын ард түмэн хэд хүрч байсан бол 618 мянга. Энэ Монгол орчин суудлын хятадуудын тоо. 100 мянга. Аа за. Өөр энэ хүмүүсийг хэдэн мянган намтай байлаа? Бараг 70. За ирчүүдийн 100 мянга 100 мянган дамтай байсан. За энэ үднээс харах юм бол монголчууд устж үгүй болох юм боломж бүрдчих гээд байж та тий. Наа яг зөв. Зөв. Сэргэн мандах хэрэгтэй байсан гэл өнөөдөр Монголын хам 3 сая бараг гэж чинь 2 сая 800 болчихсон. Улс төр эдийн засгийн хувьд би даасан доктортай болсон. Дэлхийн олон улс орон хүлээн зөвшөөрсөн Ийм ийм үр дүнгууд бол гарчээ. Үнэхээр монголчуудын сэргэн мандлыг эхлэл байсан юм байна. Оролцсон хүмүүсийн хувьд эдгээр хүмүүс байна. Гэхдээ багш нь гихмит гэж орхицсан. Дахиад цаашаага хэрэг зай байсан бол маш урт дараа нь үүсэх байсан. За гарчих тавчих. Үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалыг түүхэн зүтгэлтнүүд үндэсний хэрэгчлөөний хувьсгалын түүхэн зүтгэлтнүүд үндэсний хэрэгчлөөний хувьсгалын түүхэн зүтгэлтнүүд Бага гарчих бүгд тавьсан. Гараа өргөөрөө. Гарчих тавьсан. Аа бүгд л тавьчих тийм ээ. Энд ямар он харагдана? Улаан онг. Улаан онг ямар утгыг илэрхийлэх вэ? Үрд мандан бадрахын бэлэг тэмдэг тий. Төрийн талбанд байдгүй төмрөө. Байдаг тий. Энэ тодорхой утга илэрхийлж байна. За бид хичээл дээр үндэсний ардчилсан хувьсгалын түүхэн зүтгэлтний талаар мэдлэг бүтээнэ. Бид нэр өөрсдөө бүтээн. Түүхэн зүтгэлтнүүдийн үүрэг хувь нэмрийн талаар тайлбарлана. Ямар үүрэгтэй оролцсон, ямар хувь нэмэр оруулсан гэдгийг бид нар мэдэх нь За ширээн дээр богд жавсан бамбын баг хаан байна. Аа энд байж. За метал аваарай. Өөрсдөр үсэн. Дараагийнх нь намнын сүрэнгийн баг хаан байна. За энд байж метал аваарай. Бүгд танилцаарай. Цэрэн чимдийн баг хаан байна. За энд байж метал аваарай танилцаарай. Чинва хамтаржийн баг энд байна. За метралтай танилцах хугацааны үед 3 минут шүү. 3 минут. Метралаа огтд цаа уншиж хараарай 3 минут ч За бусдаагүй да хэдүүлээ хүлээ. Асуух тодруулах зүйл байвал багшаас асуугаарай. ойлгоогүй хөдөлгөө багсаа. Аа зөв зөв аглагддаг ач гэдэг ерөөхдөө утгын хувьд тийм байна. Шунлгүй одоо тийм ийм утгыг агуулж штэ тий. За энд асуу тодруулах багсаас асуу тодруулах зүйл байна уу? За алга байна уу? А багууд дууссан бол гар өргөж болно. За бүгд дууссан. За энэ тэнд за дууссан. За дууссан бол гаалга. Дэвтэр дээрээ эдгээр хүмүүсийн зам чанарын онцлогийг хүчээд тах. Зам чанарын талаас нь онцлогийг зам чанарын талаас нь онцлогийг нь хүчээд тах. За бичээрэй. Тэгээ дэвтэр дээрээ зам чанарын онцлог. За ямар шугам хүн байсан юм бол энэ үднээс нь хэмжиж бог тайм зарлаг болохтай юм шүү дээ. Одоо болсон. Цаг хугацаа мэдэрсэн бол энийг нэмэх хэрэгтэй. За энэ тийм байна. энд төвд бол ухаантай төвийг олж хийдэг гэсэн байгаа тийм ээ. За энд их олон мэрэгжил өөрөөр оюун ухааны чадамжийг харуулж төрөшнийг хамаарч ирсэн тийм. За энийг ажиглаарай. За альва олон асуудал дундаас голыг нь олж шийддэг. Тэрийг маш сайн хараа. Тэг ямар зүйл дээр голыг нь олж шийдэж чинь. За ханд төрж юм. Тэр хат сайт гэдэг нь юу ямар утгыг илэрхийлээд байгаа юм. Тэрийг тайлбарлаа тий. За ингээд ингэж явчих. За багууд дууссан тохиолдолд гар өргөнөө. За тодруулах. За болон тэгээ оюун санаа өдөртөх чигээр бас хөндлөмжсэн гэх талаас нь бич ойлгосон. Аа зашнаар өөрөө монголчуудын сэтгэл нэгдэх чадсан байсан гэж байна шүү дээ. Заваагүй тодорхой дууссан бол гар өргөж болно. Тийм цаг хугацааны үед төгссөн цаг болчихсон байна. Намнасрангийн баг тэнд Таалам Цэрэнчимдийн баг дууссан байна. За бус багууд ч гэсэн дуусгаарай. За богд хааны баг дууссан. Тэнд За дуусчихлаа. За энэ дэ босоод тэнүүн танилцуул. Шунхгүй ямар шуухан зам чанартай юм бэ? За цаг хугацааны мэдрэмжтэй юм байсан. Ямар зүйлтэй? Хүлээ. Богдхан дээр юу захиал хийгээд орон цагаан цаасан гэдэг юм цаасан гэдэг зөвлөн болтой дурсан байж. Дурсан. За сайн байна. Сайн сайн сайн. Сайн байна. За бүгд мэдээж уншаад танилцчихсан. Тэгвэл хэдүүл түүхэн сэтгэлтнийхээ талаас мэдлэг бүтээлцгээ багш та ширээ ширээндээ тарааж өгсөн ном байгаа. За баг болгонд ийм хүний нэртэй намтартай юм зүйл байгаа. За хуудаснууд эргүүлгээ тодорхой тодорхой даалгавруудын заалтууд бий. За нэгдүгээр даалгавар бидний хувьд мэдлэг бүтээх түүхэн зүтгэлтний зургийг олж наана. Наа чи дөрвөн зүтгэлтний зураг өгчихсэн байгаа. Тэгэхээр танах ямар зүтгэлтнийг авсан? Тэрийг сонгож наах нь байна шүү дээ. тохиод махаа явчихсан. За энэ ингэж ажиллаж болох. Ингээд ажиллаж тийм ээ. Сохот наа. Оо зөв. Тэгж наа. Аа. За багштай шалгуулаа. Дууссан бол гараа өргөөрэй. Багштай шалгуулаарай. За дууссан уу? Өө сайн байна. За эднийх дөрвөн зэтгэлтнээс зөв болоо сонгочихжээ. За нэг тэр зөв байна. Энэ бол Чинван хамт дорч тийм ээ. За. Оо сайн байна. За зүг болоод ачиж дөрвөн зүтгэлтнээс намын сүрэнгийн зургийг амжилттай олж наалаа. Найм дугаар баг. Жавтан ламбын зургийг олнаасан байна. Сайн байна. Зөв байна. Даалам Тэр нь чимдийн зургийг зөв болоод наацчих чинь. Сайн байна. За баг болгон дөрвөн түүхэн зүтгэлтийн зургаас зөв өөр юм байх данаасан зургуунуудаа олоод наацчих. За ийм учраас баг бүрийн багш нь тодорхой хэмжээгээр хувь дэвтрэ дээр нь зөвгөж урамшуулсан байгаа. За ингээд дараагийн даалгавар руугаа хэдүүлээ. Орцгоё. За түүхэн зүтгэлтнийг тодорхойлох нь За бүхэл үйл явцад яаж оролцсон? Зам чанар талаасаа ямар шугам хүн байв гэдэг талаас нь бичих. За мэдээж одоо энэ таалтаа аваад энэ хэсэг дээр түүхэн зүтгэлтнэ зам чанар талаас нь хувь хүн талаасаа ямар байсан үйл ажиллагаанд хандах талаасаа ямар байсан гэх мэтчнээр бичнэ шүү дээ. Тэ? За ингэ бичиж. Юм бичсэн тийм шууд томоор одоо ингэ орол орол бичиж бичиж. За энэ бичигч юм байна, багийн бичигч. Үргийг за. Сайн байна. Энэ бичигч үргийг анууж өглөөс нь. За бус хүмүүс оролцоод хэлж өгөөрэй. Би танад палмастер өгсөн баг. Наад хараа бич палмастераа биччих таа. гэж үү тийм ухаантай зөв зөв тусламжгуулсан дөрвөн юунд явсан тийм өөрөө ажилласан за өөрсдөө за энэ тусалцаар их хүмүүс байна үгийн утгын хувьд тусламж авах гол асуугаараа нин тусахтай ихтэй хизээч одоо ич оруулж шаарддаггүй гэсэн үг За энд дараагийнх дээр палмас дээр авч байгаа заа юу. Одоо энэ удаадаа яах. За 1 минут үдсэн биш үү даалгавар дуусахад. За анхаараагүй ерөөхдөө бол яах вэ? Ер нь сүүлийн хэсэг рүүгээ орлох байх хэрэгтэй. Тийм. За болно бол болно. Зүгээр зүгээр. За багууд дууссан бол гар өргөж болно. За нэгдүгээр энэ богд хааны баг дууссан. Тэнд за цэрэн тэмдгийн баг дуусчихж энэ за намнын сэрэнгийн баг бол дуусч байна. Чингэн хан дөржийн баг дуусч байна. За ханд багийн багаас эхэлнэ. За хин ярих уу? Гар өргөөрэй. За хин ярих гэж за шийдсэн нь. За бусд нь анхааралтай сонсоорой. Чиг хандлын гадаад хэлээр ажиллаж байсан байсан ба тайлбарлалтаа хоч хонтой хоч гадаа зүрхтэй хийхтэй монголоор За хол чухантай гэдэг нь юугаар баталгаажуулах вэ та нар? Ямар ямар хийх гэдэг бодож бодож байгаа юм. Үйл ажиллагаанд оролцож байсан байгаа. Жишээ нь тэр төр урхын ам, шожин урхын амны цуглааныг яасан бэ? Санаачилсан. За энд юм байхад. За эндээс эдний багаас. Хин ярих уу? За Мишель ярих наа. За Мишель танилцуулаарай. Заасан тэр төрөж яваад байсан хичээлгүй харт гаралтай төрийн төшөө болж чадсан хүн байна. Өөр ятсан чанарын хувьд тийм тодорхой л хэлэхээр юм. За шунлгүй хүн байх нь тийм ээ. Аа монголоо гэсэн сэтгэлтэй байх нь. За сайн бай. Сайн сайн уустдгүй тэр бүр уустдгүй. Ийм одоо онцгой хүн байсан байх. Энэ баг. Баахийн уншиг. За төмөр танилцуулах. За төмөр бос цагсаад багш руу гараад 8-р бод жүжиг номын болохоор өвсний их чөлөөний оюун санааны үдшиж байсан. Агад зөвхөн намруудаа хааж байгаа тэгээ анхны араатай зохион байгуулах чадвар шаардлагатай. Тэгээд жинхэнэ нам нь төвдгөн байсан ч гэсэн Монголоо гэсэн сэтгэлгээд байна. Монголоо гэсэн сэтгэл төвдгөн тэгээд төвдгөхөөр хаашаа байдаг юм бол одоо аль ус багтчихаа. Оо хятад хятад бүгд нам хятад ус багтж байгаа шүү дээ тийм ээ сайн байна. За сайн байна. За эдний багац. Намнын сөрөнг танилцуулах нь. Намнын сөрөнг Монголын анхны ирсүүтэй байсан. Мөн өөрөө ухаан За шийдвэр гаргах, шийдвэр гаргах онол гаргадаг зээл тогтны яддаг зөвхөлтэй би би тэрхэг гацсан удааны угаалтаа ухааны хүн байсан ганц онцгой юм аа. Тэгээ намын сүрэн болохоор хүүхдийн өнцгөөс анхаарч байсан бөгөөд тэр нь хүүхдийн өнцгөөс анхаарч байсан гадна цаг үеийн олсон зөв шийдвэрийг гаргадаг юм. За сайн байна. Цаг үеийн олсон зөв шийдвэрийг гаргаж байсан энэ үндэсний хэрэгчлэлийн өсгөлд оройлон манлайлах гол шалтгаан байлаа гэж дүгнэж байна. Та багууд бүгд амжилттай сайн хийдгээсэн байна. Тийм учраас энэ багш нь ямар дүрс гаргаад ирв? Монгол улсын газрын зургийн аль хэсэг вэ? Зүүн хэсэг вэ? Тухайн нэрслэр аль аймаг вэ? Цэцэн хаан аймаг байна. За Цэцэн хаан аймаг би та нарын ширээн дээр ийм юм зураг тараагаад тавьсан байгаа. Цэцэн хаан аймгийн зургийг аваарай. За наацгаах нь штэ. Өөрөөр аа бэтэн номныхаа ард талд наах нь. Зөв зөв. Цэцэн хаан аймгийн зураг. Хм. Ард гэхэд нь одоо энэ Бяцхан номныхоо өөрөлд энэ хэсэг дээр нахна шүү дээ. Энэ хэсэг дээр. Тий. Өөрөлд багш нь одоо сайн хийсний чинь үнэлж энэ зургаар шагнаж байна. За тэр одоо тишхэн заагаарай тэгшгэн аагаар. Тэгшгэн аахгүй дараа нь одоо зураг дээшээ доошоо явчихыг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй байна. Наач гэсэн. Зүвд наач уу, буруу наач уу багш нар зэрэг л алдах. Аа сайн байна. Зөв зөв болж байна. Бүх багууд наач гэсэн үү? За бүгд маань гараа өргөцсөн. За энэ баг гараа өргөч, тэр баг гараа өргөч, тэнд гараа өргөцсөн байна. Хамд вангийн баг гараа өргөч. Дараагийн даалгавар руу хөтөлөө. Орч. Түүхэн зүтгэлтний үйл ажиллагаа талаас нь тайлбарлал. За энд э, бид нэр э, ямар үйл ажиллагаанд бичлж яаж оролцож ирсэн бэ гэдгийг тодорхойлох. Тийм ээ? За энэ үднээс нь багийн бичигч болон бус одоо итгэгчнүүд хэлж өгнө. За үнсэн хэсгээс мэдсэн хэсгээс Тий наанаас тэндээс эхлэвч. Тэр бичиж. Аа тэр. За үү зөв. Наанаас эхлэвч. Мм тий зөв зөв. Энд одоо А гэрээр бүхтээр Монгол хэлээр хүчин тарсан гэдэг. Тэндээс хараад очиж байна. За болноо бол. Сайн байна. Болж ийн болж ийн. Тий. Ингээл хэсэг гаргаж байсан тухай очиж байгаа юм тийм. За сайн тодорхойлсон болж байна. За нэмэлт асуух зүйл байна. За энийг угаас оруулаад хэлчих тийм ээ. За өөр өөр одоо энэ сүндэн мөндөн дээрс бас гаргачих юм байна. Монголчууд үгээр нь байсан тухай. Ингээд энэ шийдийг харангуутандаа багдах энд юу гэж байна? Төлөөлөгч явуулах зэрэг ажлуудыг яарвчлан төлөвлөв гэсэн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ үгийн хувьд ямар зааттай, ямар хүчтэй байсныг тодорхойлох нь шүү дээ. За тэр багийн даалмын багийн хувьд дуусчих тийм ээ. За танилцуулах хүнээ сонгож байгаарай. Өөр бус багуудын үед юу болж байна? сайн байна. Монголын зөвшөөрөлийн тулд Орос улстай харилцаж байсан баг. Найд бол тань яг харилцаж байсан тийм. Төвштэй хичээл. За багууд дуусчихсан байна. Дуусчих. Заадам Жавзан Замб хааны талаас загаас танилцуулах нь. Заган бат танилцуулах. Заган бат танилцуулах. За бус хүмүүс сонсоорой. Бус багийн сонсоорой. Чашнаар дамжуулж монголчуудын оюун санаа Оо сайн бай. Хой санаа бай. Төр засгийн бол газрыг байгуул олон ажлуудыг зохион байгуулсан. Олон ажлуудыг зохион байгуулсан байх нь тийм ээ. Жишээ нь хамгийн гол хүчтэй гэдэг нь юугаар жишээ гаргаж болох уу? хэлэх юм байна санаа гээс. А энэ үг үйлдэлээр ерөөд монголчуудын дунд нөлөөтэй байсан гэдэг юугаар тодорхойлох вэ? Одоо нэг дундам болсон шүү дээ. Тэр дундам болсоохоор монголчуудын бүгд өөрийнхөө имэйл авсан гэж та нар одоо нэг ямар ч айл байхгүй одоо усаа гэж босох ирэх тагчин болсон гэдэг. Сайн байна. Тэгээ босохтаг гэж босохтаг болсон гэдгийг хэлж өгсөн. Монголчууд тэрээр яраа хөдөлсөн. Тэ мэ? Энэ бол маш том нөлөөллийг харуулж байна. За эднийг намны зэрэнгийн багаас 40 дэлгэр хариулах наа. Намны зэрэнгийн төвийн гол зүйл нь болохоор Жавхан бомбод дэг хаан өнөсөлөө энийг дамнал дамнал дэвсэн үнийг маш хоолыг үрээд хоолыг бодож я хатсан дээр ах хийгээд ах хийгээд бүгдийн бодлогыг анхаарах тэр бүгдийн бодлог тухайн үеийн хөгжлийг хийх хэмжээнд тэгээд тэгээд энэ нь олон хичээл явж байсан. За өөрөөр л очиж айлчилж очиж байсан байгаа тийм ээ асуудал тодорхой асуудлуудыг шийдсэн шүү дээ бид нэр өмнөх хичээл дээр үздсэн тийм за сайн байна дайны багаас даруун цагт за босоод энэ багийнх нь хамдаа тань бус танаахан бүгдээрээ мэдж байгаа учраас Орос болон бусад том зөрүүдэд хүлээн зөвшөөрөх зөвшөөрөх зөвшөөрөх тул амнаас гэр бүл хүүхдээ бензин тавьж зүтгэсэн бөгөөд зүтгэсэн байна тийм ээ. Ийм одоо бас их орныхоо төлөө хайртай хүн байсан гэдгийг тодорхой сайн байна танаа байна. За. За даваа зэрэг. Саалал юм чи мэднэ. Үнцгийн ирч бэнэ хүсэл авсан. За тэгээд Орсын Орсод очиж Италийн ямар Орсын Петербург очиж Италийн Италийн Италийн суух. Италийн Тэгээд 8 сарын 15-нд орсон тэгээд За сайн байна. За энэ бүх багууд ерөөхдөө ойлгомжтой тайлбарлаж тийм ээ хүүхдүүд ээ. Өгд өөр өөрсдийн сонцлог шинжүүд. За энэ ямар аймаг вэ? Дараагийн аймаг Цэцэн хааны дараа. Төвшөөт хаан аймаг байна. За Төвшөөт хаангийн зургийг сонгож авцгаа бүгд багш шагнажээ ийм зургаар бүгд сонгож аваад наагаарай. Гүшээ та аймгийн зураг агшин шагнасан тий. За буян дэлгэр энд хариуцд нааж байгаа юм байна тий. Сайн байна. За энд манай азаа сонгож нааж байгаа юм. За тэр багт агван жамба сон ерөөхдөө наа хаждаг гүйтдэг гэж байгаа юм тий. За энд марл нааж байгаа юм байна тий. За энэ багийнхан дуус. За зураг бүтсэн. Тэнд зураг бүтсэн. Энд зураг бүтсэн. Тэнд зураг бүтчихсэн. Дараагийн шатруу орцгоо. Одоо задлан шинжилгээг илэрхийлэх. Түүхэн зүтгэлтний онцлог шимжин юу юм? Нийтлэг шимжин юу вэ? Нийтлэг байдал нь юу юм? Энийг бид нэр тодорхойлох даалгавар байна. За онцлог гэхдээ тэр бид нар түрүү нэлээ олон шинжээр гаргаж ирсэн дээ. Энэн дээрээ тулгуурлаа биччихэ. Тамаар бич зүгээр. Эндгээр бич. Тэрсэндээ яах онцлог шинжин юу? Онцлог хөвний хон. Аа тий, тэрийг юм чи. За бусдтай ижилхэн шинжин юу вэ? Догд хааныхаа хувьд хэдүүлээ дараа нь нийтлэг шинжин хэдүүлээ гаргаж ирнэ шүү дээ, тийм ээ? нийт онцлог шинжилгээ хийх. Тэгээ нийтлэг шинжийн хэдүүлээ дараа нь гаргаж ирнэ. Энэ бол ямар шинжилгээ? Ижил тал нь тий. Ялгаатай нь юу? За тэрийг сайн бодоорой. Олж байна. Сайн байна. Утгын хувьд Чингис хааны шууд удмын үе юм биш үү те? Тайм бай. За ингэ тодорхой гаргаж ирсэн байна. За төвд хүн. Тэр үднийг гаргаж ирсэн. Төвд хорч гор. Энэ юм. Аа нэг л дээр юм шиг. За сайн. Болно. Цааш нь өөрөөр гаргаад. Хм? Ялгаа татлууд нь гоос бичих. Тэр чинь хувийн онцлог шүү дээ дөрөв ч юм уу. За үндсэндээ биднэрт 1 минут үлдсэн байна шүү. 1 минут үлдсэн байна. 1 минут үлдчих. За тэнд даалам цэрэн чимдийн баг дуусчих. Ямар зүйл бүтэж байна? Аа онцлог талаас нь тайлбарлачих. За нийтлэгийн сайн бодоод сууж байгаа. Нийтлэгийн багш нь илүүлэн шүү. За энэ. За баг дуусчих. Дуусна. Тэнд дууссан байна. Богдын маань баг тэнд ханд мангийн маань баг за бараг дуусчих. За энд цаанаа намнууд зэрэг буюу Монгол улсын анхны ерөнхий сайдаас эхлэе. За Батням ярих гэж байгаа юм байна. Онцлог тал нь алтан ургийн хүн хүн байна. Үндэсний хэрэгчлэний хувьд оролцсон. Э, за сэтгэл байж байна. Юу ятгууртан. Ятгууртан хүн байсан байх. За танаад авахгүйгээр энэ бидний баг. Төв түн. За. За шашны тэргүүн, төрийн тэргүүн. Мандаж оролцсон хол ухаан бүхий хүмүүс. Ер нь ухаантай хүмүүс байжээ гэж эдний багийнхан тодорхойлж байгаа юм. Сайн байна. Мэдээж ийм байж ажил энэ тэмцэлд орно. Даазуу. Даазуу тэмчимдээ амтхан хат э, ягууртай хичээнгүү хөдөлмөр хөдөлмөрч ухаалаг хөндлөгөө тул ухаалаг. Энд хард гаралтай хэлчихлээ. Хард гарал гэдэг нь юу гэсэн үг лээ? Оо тий ядуу гаралтай, энгийн гаралтай хүн байхад. Э, юуны үрдэнд энэ дэшигээ бүр сай төрөөсөө хичээнгүү хөдөлмөрч бай. Оо сайн байна. За хянуур хандаж байна. Өөр монголчууд 7 хэмжиж нэг огтлог гэсэн үг байдаг да. Ингэж хамтлаг байсан баг. За тэнд хамтарж вангийн Чимүр хамтарж онцлог хийх юм уу? Тууштай зоригтой юм. Чихсаны шууд удмын хатлал. За шууд удмын хүн байх нэ. За энд өөр нэмж хэлэх зүйл байна. Монголоос бүрэн За Монголоо гэсэн ийм сэтгэлтэй хүмүүс. За. За бүх багууд даалгавар маш амжилттай дууссан. Бүгд онцлогийг гаргаж чадсан. Тэгээ энд гайхамшигтай Монголоо гэсэн сэтгэлтэй зоригтой ухаалаг алсын хараатай ийм хүмүүс байсан баг. За нийтлэг тал гэдэгтээ зэрэг бүгдээрээ ирэхэд ядгууртан голж гаралтай хүмүүс байх. Тэ? Их орно гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс байсан. За энэ даалгавар бүгд цай гүйцэтгсэн учраас дараагийн аймаг нь за энэ гол дунд байдаг чинь одоо эдний багийн цай ноёнхан аймаг баанаатгаар аваа сонгож аваад цай ноёнхан аймгийн зураг сонгож аваарай Агван жамбаяр их тавуугаад орчихээд дүүрийн маань аагаад гаргав. За ямар ч шугам зүйл үтчих. Оо маш зөв наачих. Бараг бүтгэнэ. За сайн байна. Өөрөлд гадрын зураг бүтэн болгохын төлөө бид нар мэдлэгээр хоорондоо өрсөлдөж чинь тий. Наа. Аа наач. Өөр босцоогод. За эдний баг наач дуусгах гэж байна. Эдний баг наагаад дууссан. Өөрөлд ийм зураг бүтээсэн бол зөв байх нь шүү дээ. Бүгд бүтээсэн үү? Бүтээсэн тий. За дараагийнхаа дараа. Аа нэгтгэн дүгнэн гэж байгаа бид нар эндээс энэ хүмүүсээс. Э, ямар ямар шинжүүд онцгой байт юм бэ гэдэг дээр. Тэгэхээр энэ дээр дэвтэрлэрээ энэ бүх хүмүүсийн ярьснаа тодорхой тодорхой бичих. За танабагийн хувьд намнусрын гэдэг хүн ямар хүн байсан юм бэ? Танабагийн хувьд богд хаан гэж ямар хүн байсан юм? Танабагийн хувьд Чинва хамтарч гэж ямар хүн байсан? Танабагийн хувьд намнын сүр нь ямар хүн байсныг их мэтлэнгэр ингэж тодорхой тодорхой шинжүүдийг гаргаж бичих юм. Тийм наалхтар бичиж. За гол шин зан чанаруудаас төрөний хүүхдүүдийн ярьснаас би нэг ийм л зүйлийг бид нар одоо яах нь өөртөө тусгаж авмаар байна гэж гаргаж ирэх нь шүү дээ. Өөртөө ийм эдгээр хүмүүсээс ийм юм зүйлийг тусгаж авмаар байна. Тэ? Ингэж бичих. Богд хаанаас хэд чиний хувьд юу тусаж авмаар байна? Тэг хэрэгтэй. А богд хаанаас гэх юм бол алиа болоо зохион байгуулах зохион байгуулах чадвар нь хэрэгтэй юм. За энд Тэрэн тэмдээс чи юуг сурч чадмаар байна? Аа хичээнгүй байдлыг би сурмаар. Хөдөлмөрчийн сурмаар. За эндээс бидний баг цаана яанаас ямар зүйлийг сурч чадмаар байна? Даа чи ийм зүйлээ сурж авмаар байна гэж байна. Тэ? За энэ дээр чин тууштай сэтгэлийн хаттай зүйлээ сурч авмаар байна. За сайн байна. За баг болгоноос бусаад нэг нэг төлөөлөгч гарч ирээд. За хэлч. За эдний баг. За хурдлаа. За их зү. За бусдын сонсоороо. Төв ухаан сайт. Төв ухаан сайтыг чинь юугаар нотлоглоо? Орон нутгийн Монгол улсын төр э, төрийн талбай зүшээс хаваад тэгээд орон ирмэгийн төлөвийн биднийг өөрчлөж олон талхаа Даяд даяд би гэдэг үднээс хэнийг хаан болгосон? Богд хааныг хаан болгосон. Маш сайн. Хэрв энэ болоог байсан бол улс төрийн бутрлын үе шиг их мэдлээ хоорондоо булаадлсан юм үйл явц болох байжээ гэж хэлж болохоор байна. За дараа нь эндээс маш онцгой зүйлийг хэлчих за. Манай бодлоос анчима ханд болжос дайчин дайчин зүйлээс сургагдсан яа гэвэл бид өөрсдөө дайчилж илүү боловсрох суурь Монгол улсаа хэрэгтэй боловсруулж өгөх юм. За хэрэгтэй боловсон хүчин болохыг хүсэж байна. За тэндээс шинэлэг зүйл дуртай шинэлэг зүйл дуртай юу гараа одоо нэг барил хийж үзсэн. Аа тийм янз бүр эд зүйлийг сонирхдаг байсан баг. Тэгээд ихэн хойцхан бол за. Өөр зохион байгуулах чадварыг сурж авах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. За тэр хэний багат? Хамт оржийн багат. Хамт вангийн багат. За намны сурунгаагаас юу сурж авах хэрэгтэй? Намны сурунгаа ухаантай байдлын ухаантай байдлын үнэнч байдлын сурж авах нь байна. За ийм дан чанаруудыг бид нэр өөртөө төлөвшүүлвэл ер нь сайн хүн болох. Багш энэ дээр нэг зүйл хэлчихье. Богд хаан Чингван хамт дотор шиг ямар хүн гэсэн. Чингван хамт дотор ямар хүн блэ? Хууштай, зоригтой, дайчин ийм хүн байсан. А даалам тэрэн тэмдээ хичээгүй хөдлөмт ухаантай дан нэмчихвэл мөн мундаг хүн бий болно гэж тодорхойлсон байдаг. Тэгвэл бид нар энэ дөрвийн зан чанарыг нийлүүлэх юм бол энэ нөгөө богдын гаргаж ирсэн хүнээс ч илүү мундаг хүнийг одоо бий болгох боломжтой юм байд би харлаа шүү дээ тий. За ингээд овчхон багш нь ингээд тодорхойлохт бол ийм тодорхойлт гарч ирж байна. Богд хааны тухай Монголын төрийн за энэ давхцсан. Төв ухаантай. Ухааны цар хүрээ маш их шудраг тууштай. Энэ бүгдийг бид нар хэлсэн. Бүх зан бид нар төлөвшүүлж авах байсан гэсэн хүсэж байсан тийм ээ. За дараа нь дүгнэлтэнд. За Монгол орны баруун талын хэсэг энэ зургийг наачих. За энэ зураг үтж гэнэ үү? За газ наагаараа хурдхасыг наачих. Даврын засаг тан ховдын хязгаа. За наагаад болчих. За энэ захтууд бидний үр дүн. Монгол улсын газрын зураг бүрэн бүтэн болж чадсан. Чадсан. За энэ гадар шорог бүрэн бүтэн байлгахын тулд за мэдээж бид нэр эхний хэлж байсан үг миний нутгийн шорооноос бурхан гойсон гэж хэлсэн байсан. Энэ үед энэ үгийг мөрдлөг болгож энэ үг дээд маань тэмцэж иржээ. Өнөө бидэнд ийм их нутаг дэвсгэр Монгол орон үлдсэн байна. За өнөөдрийн хичээлийн даалгавар бол 1921 онд үндэсний хвшрийн хувьсгал ялаагүй бол гэсэн гарчигтай хэвээр бичлэг баах ямар үр дүн төрөх бол гэсэн байдалтай. Хувьсгал 1911 онд ялаагүй бол бүгд дэвтрээ тэмдэглэж авсан уу? Авсан. Түүхэн хүмүүсээс жишээ болгож авсан дөрвөн хүний талаар ярих тал ийм байна. За ингээд цаашаа бид нар бүгдээрээ дэлгэрүүлж бүгдийг намтрын унши, хари, судлы ийм даалгавар багшин дээр нэмж өгч байна шүү. Өвхөн дөрвөн гэсэн. За баярлалаа. За хичээл дууссан. За баярлалаа.